En este ejercicio vamos a considerar un caso particular del teorema que hemos visto, de la proposición que hemos visto, y que dice que si P y Q son polinomios de grado n y m respectivamente, con n estrictamente mayor que m, entonces el grado de la suma de p y q es igual al máximo de n y m. Hacemos la demostración, la demostración de nuevo consideramos la suma de P y Q. Esta suma es igual a la expresión siguiente. Y así, ya que a n, el coeficiente del exponente más grande que corresponde a n, es diferente de 0, deducimos que el grado de P más Q es igual a n.